kung isipin mo talaga, walang madaling trabaho. Wala, wala, wala. wala. wala. Kahit saan ka, kahit saan ho kayo dyan pumesto, wala talaga. As in, kahit saan kayo lagay. Kahit nasa high-paying job, high-paying position, kahit yung as a YouTuber, ay janitor, to a CEO, kung walang madaling trabaho, lahat yun mahirap. Siguro, ang pinaka ano lang doon is, hanapin mo yung cliche na to eh, pero totoo talaga kailangan uh, hanapin mo yung bagay na nag enjoy ka talaga. Eh. Kasi ako, bilang YouTuber, di ba, kumikita tayo pera. Pero at the same time, hindi ko naman nararamdaman na parang trabaho siya. Hindi katulad before, nung nag, alam ko kasi yung feeling nung nagtatrabaho before, nung nag-work ako. So alam ko yung feeling na kailangan kong gumising ng alas 6 ng umaga, maliligo, kakain, mabiyahe ako mula Cavite, papuntang Tagig, papuntang Tanyag, sa may Walter Martin sa may Tanyag, tapos ganun, uwian ulit motor, tapos doon na po